okupuwa katono muzeyi mm. <laughs> tusasise okulaba e. wakati mwe obuzibu mwe muyina mbuli waati mm. kyobulaba mafiya babawangula mm. nze njogerera obubeera good mass communicator twogerera nnyo fetuyisa semeries abatasoma mass communication baziyita parabos nti jesus yayogeranga nnyo mu bugero nange mass communicator njogera nnyo mu bugero hmm. agati omusajja omu yawasa omukazi ngamwagala nnyo nga batula ennafu hmm. namukwatiranga mu bwenzi wano kati omusajja nagaata mukazi we mu nyumba naga nti nayitiita akuba enduulu omukazi naga nti mumutta muvuluka temumutta babawe namugamba nti gwegusoose nti ate gwegusoose ne mubitooke byewagundi kangenda okukima amazzi ne mumwenyiza ewagundi mm. wano abadde yakojjawo emirundi esatu naye obuzibu ono yabwina omwami yalina obuzibu siri mwenzi mm. tebakola naga nti ah, mukakasi mumpeyo omukazi omu tuyingire mu kisenge mulabe oba bba atuleekola era ali omukyalo nakuliza abakyala ba nrm yabagamba nti abaana babannammwe tebavanga waabwe kulya mmere mm. emmere bagirekayo bajja kuwalampa miti nga nkima kale maama naye mesege yali etuuse mm. nti ekikuuma awaka kiki kakati omukyala yabagamba munonye kukojja kyembowa omanyi wano omukoganika batule kojja kyembowa yasinga mm. yayina n'emizigo gye mumalawo ennaku nnyo obammeka talya sente nga batulese nayaka kakati ekizibu kyamaka kyali ki omukazi eyali mwenzi baawe yali amuleetedde ki omukazi yagandibwe munansibira luddawa ngono batule sintereevu mwe muntestingi mugende wakujja kimbowa abawe eddagala batuleetereere kakati ati miteriyo yiifu singa gavumenti yatuusa sente mu bantu bano abaopositioni balitandikiddewo if the money los to uh, uh, singa omusajja yamatiriza ya mukazi we yalyenze mm. omukazi was committed immediately they solved the issue of the battle by bringing in koja chimbobas drugs the woman seized abo bakasagazi ba abaganda tubayita bakasagazi yetawumula tubayita bakasagazi era tulina eddagala lyabo tulina betuyita nakyagaba mm. abaganda tulina gwetuyita nakyagaba bwetubamanyi naye waali nga yetawumula mm. aa naye in this case let us analyze if this money of 100 had reached the people bano baalivuddewa this opportunity I can understand. Nti abo nange nakubidde mukasa ampe kubuunga. Ninkubira bali mweza ampe kubuunga nanga abantu bansa basina. Government yakwata sente mbu local governments have given money to fight coronavirus. Where is it? Where is the money? Mayor che yakabi akawunga. Sina mulaba. Mukimanyi nti omusajja baagenda okulambula amalwaliro mu mawokota. Basanga te omukulu weddwaliro atutte maama we musabo gye bamusanga <laughs> because the hospital could not era abaganda kasi obawulira tugenda mu ddwaliro bakebedde obulwadde bubuze olwo bagenze musabo abasabo bagambye bukoze eki failure to provide a solution forces somebody abaganda baga nti omugga omubi gwegukwasa ku nkanaga enkanaga ogimanyi enkanaga muddo gulina amaggwa nti mukifo kyokgenda kanekwate kunkanaga mm. itis government that has helped the opportunistic opposition leaders to provide the food and nobody quarrels with the success government cannot defeat nga nange nkubira mukasa namukubidde esimu nekubira bali mwezo tinange bansaba obuwunga famiry abantu bansaba nze siina gavumenti yakwatako ebiriyo nange naye gimpa naawe emirundi oyina abantu bo don't argue is your failure mu political science batuga never call with the success omukazi ayagala kuzaala si musajja amuzaddemu eh. ate omusajja tamuleka wakana agenda omusamize namugamba nti nze eddagala nze ndikuteekamu eh. omuzaalamu omwana mm. abakazi bagala nnyo okuzaala atuuka etime n'agamba nti the issue is not what type of man anzaalamu namwerabiririra obufumbo ye mwana kamuzaalire bambi owange abalisigalawo bali bagamba ne bwomuzimbira ennyumba komugulira epikipiki ne bwe kuba kulambula byalo we <coughs> obufumbo ye mwana tekamuzaalire <coughs> bambi kayanja yali muka yes amukani kamusembogga yes leka muzalire nange ba nebwe kuba kulambula byalo komugulire pichi pichi nebwe kuba kulambula byalo eh obali mwa gobali mwami wachalokera kulambula byalo disiso yesu ya fered okuzala mu mwana government has failed to deliver food sente zigabiddwa anti kyenkubuulira nabbanja mukwano gwange ennyo hmm, era tayinza nedda kyenkubuulira nabbanja lossi the battle weya nabbanja lossi the battle is to defend government abantu bakugamba esente tezazze ku ssimu gwogamba zazze then who is the obita awotudda ku kimu sente zayisibwa amayembe ge gazitutte nedda esente zayise ku simu nze miso mirundi internal security organization has hmm. evidence ti amasimu emitwalo kumi na musanvu kwe bateeka sente tegaliyo siga abantu eh. era buli ogamba nabbanya nti mutulage amasimu mugawandiike kakati oba tebagala gawandiika mulwa security nabbanja akwate amasimu gonna agatwalire museveni okwayisibwa sente bebatuleetedde ekizibu ekyokubiri mafiya ya uganda mugitegeere mafia njimanyi nti one mafia ekozesa nnyo ekintu ekitakole ekyo mumanyi nti museveni yalagira bawe abeerosa obugaali hmm. bank of uganda ne babagamba mu ministry ya local government timunoonye kampuni egula obugaali bagenda mulaja bagenda mukiro bagenda mu avoni bagenda mulaale baalagawa fishineti amakampuni bwogalaba ge bawandika okusapulayinga obugaali omusajja wa bank of uganda nga tanasasula sente nawandikira national chamber of commerce eyabuyende kubambagamba ti mu uganda mulina problem teri eggwanga lityaina national chamber of commerce nti kasiita nti the equivalent of national chamber of commerce is kasiita national chamber of commerce mukyala kigongo yagitta nebizimbe byaliwo abali muteeka kabanga linayogera you cannot have a country where there is no national chamber of commerce timwina mm. kasiita kampala sthe traders nga national chamber of commerce teriiwe uganda is unique you don't have ne stock exchange temugiina why people these are family companies they don't buy shares kabusenga yalunchinga shares mu new vision ezamuseveni zayita mubuyisi eza national security fund zayita mubuyisi kyovula yakubona omukazi giradisali nakuba bigirimaana kuba bali batekawo nga sente za new vision billions zebagula mu shares zafuluma bufulumi tezalimu kakati kyokulaba mu uganda we don't have a national chamber of commerce we don't have a national a vibrant stock exchange because people don't mm -hmm. these are family companies pmk ham ban these are successful ones timuliba shareholders kakati nkugamba tiribi eryali mu bank of uganda what did this mobi do by identifying a day day in india national chamber of commerce nebawandikire ya india the man is a day day is not connected with the bicycles they went ahead nebagulao account mu stambike bank omuyindi omayafa sente bazibirawo akulu akulu akulu yo akula akula yingirawo nga babbi embuzi anoonya migwa buli wamu wonna sente 45 in cairo bank belongs to government amini yalituta abasajja abo cairo bank yaligiwambiridi amini sente abo balwamafu abafiira bwerere sente ziri mu cairo bank eza national security fund eza bagundi mu civil service omulamuzi bamuyita kanabi mr justice kanabi yansindikira e, eh, e, judgement ye nga mubatudde nagisindika mumuntu nga judgment nti tankuba mumugamba agisome justice kabiitu kati ati mujudicial service commission yagamba iside that killed a case and supported aba cairo bank era bali nkugambye ti mubuli kakati mukino kambabuulire before you qual over nabbanje obaho sente baziisizaawo post bank which is twabod posi banka ekyakola if post office itself is not functioning gyeri ekola anti nkubuulidde baddemu manageriyo problems i went at one time nagende wa manager wayo nemugamba genda kujjawo wano i went there nemugamba something is boiling nenfuluma nga simusabye yadde ekikumi nemugamba miso ekubuulira ndi kiwugulumbika sagendayo mumubuuze azayo eva neva enter his office namubuulire nemugamba gwe banka egenda kuyuuga era gyebaleese eyisibwemu ki sente ngaebaisikolo bwe baziisa mu kadeideyi ne bazibba okitegedde hmm. era bwe baali baggulawo akawunti esasula abagundi bano bapensonars era bagitwala mu kairo banka sisitambiki eyali eyaabwe awo ngaobategeera kakati mwemuvuma bano aa nange si bonna kubidde bali mu ezo nenkubira ne mukasa nange munyambe nange sirina kubanga the issue is mumuluzinze point nti gavumenti eremeddwa okubuulira abantu nti museveni ayite museveni ayambe nabbanja anti zayise mugundi mu banka ki post bank nga ne post office yavaawo bagulako ne bas ezitambuza ebitereke posta yavaawo tekinologi yatta kwagatekankubuuza okyawereza muno okyasobola okuweereza muno christmas card christmas card eh, okyagimuweereza eyo business yafa posofisi yafa yes bagula ne baasi muzitambuza ebitereke biriwa naye kyatambuza ebitereke nabagamba jjo nti nze nali nesali musale munsi singa siva wuwe naye akubira esimu emirundi esatu naga nti we otandise nange okunwanyisa kozi ate nkulwanyisa kibuya comrades twalabagana dda ti nange onvuma muga nti aa ah, ah, abayimbi bano bawa sente bagenda tuleza ekizibu bakada banyiga naga sinze nzibawo eh, naye oyinayo okweyagalayo eh, jangu eggulu nemuga ah, sijja kujja ggulu bajja eh. kunzitira mukubuwale bwo obuli awo obwo bwempulya bwawe oli obutambuza abantu nemuga nti ebokisi teryamu nika tefunyisa mukazi lubuto eh. nika ekuuma mulalu mulimu gwa nika kukuuma mulalu gwayinzoka nti wemulowooza nti bana bakuuma banka sekyuliko balina sente nika sekyuliko mm. yo tefunyisa mukazi lubuto teba sente mu banka mugaa wama akafe akafe kampeerezi ku simu yakaweerezaako ku simu kaja kaja miriesire kaja nemuweza nti wa eh, eh, mugana wange akantu kusimu kayiseeko kubanga nebugamba 5 milioni bwezijja bwezijja bwezijja 5 eh, bweziyitako emirundi 1 oba oyina mmeka eh? yes kakati you people the problem the mafias do to you you don't discuss the real issue the real issue is bali abantu bagezi those people are very intelligent mukyalabayo abafa mulabayo abacovid abafa nebagaa nti sente kasa zayingiddewo sente zagobya akakooko tewali bafa mumawulire tewali bafa mumalwaliro makalu tewali bafaaki i consulted my doctor batabani bange basatu ba doctors nembuuzakomu the two in america one wali one nanga nti aa ah, ah, medicaly covid ayina kava eyiye era ajja kudda kasamuseveni yaggulawo mu myezi esatu kajja kuddayo waggulu the only solution is vaccination are we talking about vaccination no kakati bano kyebaagala baagala museveni agulewo era ajja kugulawo lwampaka kubanga tosobola gaana bagaba mmere tosobola gaana mukasanga nange mmusaba ate tannabagaana bagaba eh, mmere eh. yabagambye mugiise mu task force oli abogamba eh. abanoonya omwana babikolera mu kidaala Mm-hmm. tebava buli bagaa nti omugole ayingidde mukisengewaliwo <laughs> ah, ah, eh, ekisembayo emperekeze wano zijja okuva ku makya zonna nga bali nazo mm. bwe bayingira ekisenge nemperekeze bagenda nazo katonda eka yawemula abantu ti kasofuna olubuto nga bamanya eh, eh, naabo babikola <laughs> <laughs> omusajja politikisi politics why is government insisting that we should distribute food credibility gwe, gwe mukunja singa sizala wagulira entebe oba emmotoka bano bendaba omwana wange oyo mbagulidde emmotoka nze nevuga emmotoka ya sizala wange nze yeah. wani museveni yagenda okujja nga buli landrove kuliko british aid lwaki mwabijjaku whats the purpose of mukasa distributing food what's the purpose of bali mwezo distributing food they want to embarrass you the opposition is a government in making these people want to demonstrate to you that you have uh, failed you have abandoned your responsibility as a state to distribute food walabyeko walabyeko updf nekugamba tibannange esomalia tuli bubi nnyo nti mulete abasekyuliko werabeko nga bawandika basekyoliko bayitayo ba veterans bebatwale somalia naye tebagendangako okuyita basekyoliko okitegedde mm. tonenya baabali mwezo baabali mwezo theyare taking advantage nti e government that has responsibility of distributing food has failed letus embarasit kyenkubuuza omuntu bwayenda kumuka omusajja tazaala balongo ate katonda agana nti aa ah, ah, bwenakuwa abalongo ate ono kwebagenda okuyita salongo if you fail to produce twins whoever produces twins afuuka salongo ne mukazi waaliyo waka nafuuka naalo nalabako omusajja omu hmm. mukazi we bamuzaalamu abalongo hmm. ne batuula namuga tajja kuyitibwa naalongo wano oba tayitibwa wewala ayitibwayo <laughs> olinaomukaziyes ani namuga nti aa ah, ate abaana kigongo yakulembera abalongo hmm. okuba amanya gabalongokigongo kakati ate abaddako ate abaddako kakati gonobazaala kati amanya gabano anti kakati bano bano abopositioni gavumenti bagizaddemu abalongo kati bebasaalongo let government rectify its problem let the government start where the rain started beating it these people did not in, did not come out these are scavengers the scavengers have come up because they are feeling a vacuum a political vacuum that has been created by government people who don't understand this and who benefits if government fails to provide the food these people will power on the streets kakati gujo government chetamanyi tiyagano gule mmeri kakati abo ba, abo ba mukasa sente bazijewo baafuna miliyoni bisatu bisatu ez'emmotoka bonna mm. tebazoogera bonna yes t ayikani be strategist nga nfulumya akawunga nyinza okuwa bamukasa akawunga because the mukasas are saying let parliamentarians abalumirwa abantu mubawe sente za covid bagabe emmere si kyebabadde bakola if i have akawunga mu nyumba yange nga gavumenti tekanguzeeko gavumenti azidecided kuba abaga bakawunga nkankubuulire ekitambo kisinza lubaala amaanyi ah. nkubuulira ekitambo eh, bwemugende womusawo omuganda kyasooka okubata nakiwa ebyakyo lubaale nayogera kikomawo ate nekimugana okwogera abaganda bagaa kitambo muluba anti mutimubimanyi omugugu nebibale byanjawulo hmm. sigatta mandwa namugugu byanjawulo hmm. kakati bamafiya bayingira mu gavumenti ya museveni nebafuukamu ekitambo talina kyakikolera eh. tasobola kikwata eh. kakati bwagamba nti sijagula buwunga ekitambo kyekirina obuwunga nga kimubba ku sente <laughs> ekitambo kikuba museveni sente nezitatuuka kitegeeza nti olia ogaana okulya idi lwokubanga okusaala sikwamuyumba ekitambo mm. kisudde mm. mandu amaanyi tambova kikuba museveni toyinawo obakwatira obakwatawo nga nange mbasaba nange nabasaba Eh, nasembye mukasi nesaba bali mweso zenina mama fin yemukubidde eniwake mukyalo twalayo owabakadde kuba bagamba mama fina mukwano gubi owaffe tebibakadde kati abeewaffe maama fina ekyalako ewaffe n'alaba maama kati bagamba nanga abakadde bewaffe bakuba esimu bagamba maama fina mutugambire naffe ajeene ewaffe mubakadde twamulabako ebo yakyalako ewammwe ngaze okulaba maamawo naffe mutuyambire naffe mugamba atuwe sirina nange sirina kati bwemutalina yes tosobola bwedira omwana omuwala n'omugalira mu nyumba n'omugana okutambula ebweru mm. olubuta lufuna kuba gaz eh, eh, olubuta lufuna house boy kuba yayagala mutakula eh. ate yanoonya mutakula ate anoonya musajja oba mutakula amaga onoonya kutakula oba musajja naye mwomulowooza singa fe tetumanyi kutakula obeera otya n'abakazi abano eh? ate nga buli mwana gwe bazaala wange ndi tabuwenkwatako omukazi ndeka mumaliriza <laughs> nadukane mu buliri nendyokandaga ewalala amala <laughs> ennaku nya ngaamagulu gonna nga menye muwanika agakwatamu amumwa bakaddiye taata nakawama kinta buli kibuzika ekisinga yes nembabuulira most of these issues aise to solve nti lati gavument bana ekitambo ekiri mu gavumenti ya museveni hmm. kyekimukuba museveni yaleeta milioni za dola bina batambuza amasanyalaze mumagombolo anana mwana ekitambo nekizirya e. museveni agenda okutuma ba intelligence officers nga e, e, emiti enkuyegeza azirya hmm. waya za aluminium zima nemyaka egi naye nga bagobye wano omusajja asinga okumanya amasanyalaze bamwyita enginia lutwama gitutu yamugoba enginia lutwama hmm. lutwama nasulako mu barakisi tutwama najje wange ne muganda akankutwaleyo hmm. ne bakamukolerako abaali bamunoonya beekuba bokka amasasi tutwama taliwowa agenda bwiru hmm. is an enginia equalified enginia museveni gwatadde muleya ba ne bamugjamu nebagala nomutta nnarekodis nga bagala ye lwaki tetukatta tutwama eh. reni tumi himself in my house ekitambo kyalemesa museveni sente zamasanyalazi ekitambo kimubbye mu education sente ministry eh, yamukazi we yenyini bagosi teachers mwebali <laughs> ekitambo eh, kimukuba kimukuba nekimuwu <laughs> ekitambo eh, wekitanayingira wokka maje ekitambo tekinayingira mumaje naye ekitambo kikuba musebenje ekitambo ekitambo kikuba lubaale hmm. nze mbabuulira mugende mbuuza abasawo abaganda kakati nze nobuzibu mukyala gundi mukyala lumumba yajjala nalaba maama wange hmm. namulekera namukutya nebulangiti nene kati abantu babuuza hmm. oba tumuwulira wamaanyi ali mu prime ministers office tasobola kufunya buwunga atasobola kufunya buwunga hmm. maama fiina yajja nalaba maama wange abekyalo ne bamulaba kati bankubira amasimu tumuwulira agaba sente newaffe teribakadde kakati mbakolere ki mama fina bwa you see this is how mukamba buli museveni abadde afunye omukisa mm. nti alina policies ennungi but once government surrenders abandons its responsibility then opportunistic forces come in ne gavumenti zirwala covid kasita gavumenti iminitio system yayo efa mm. ebeera vulnerable when you look at our parliament and the Kenyan parliament, Kenyan parliament is judemu banane government workers. Why? The government of Kenya abandoned its responsibilities. What were proper word? Abandoned its responsibilities. And as a result, the non-government organizations came in. Hmm. Non-government organizations were Jamu Gwanga, Goroza, Luachi, e Lebanon, Hezbollah. kati katikiro wako hezibula katikiro gweganye tafuga lebanon lebanon yali nsi yamaanyi nnyo era nairobi bagitanga the beirut of gundi nga ebibuga ebisinga okubeera ebulungi beirut mu buwalabu nairobi of east africa beirut lebanon nga balina constitution nga purezidenti alina kuba mukatuliki abawalabu ne basengayo bangi bamala emyaka kumi netaano musivuwo okugjamu akatundu ka constitution ako ne bakkiriza hezibula neyingirayo musivuwo ekitambula ekiyingira e lebanoni hezibula yeyina amasomero hezibula yeyina ambulances hezibula katikkiro wa lebanoni lebanoni is now mikwagamaya wayo wano singa pulezidenti museveni yali zitalengera wala okugenda esomalia islamic state yali eziswalize order manye nti waliyo ekitundu ekirala kya somalia kyebayita portland kiri peaceful separated from eh, somalia peaceful abasomali bawulabika theaclanes but theawula somalies naye islamic gundi eyo islamic eh, gundi yali etema mikono nawuli omusajja wabukedde ngaagamba nti amagye gava e somalia kubanga ebitundu ebiri bali ba ali shahab biri peaceful ebitundu emuli ali shahab tebabitekamu bomu naye ate amagye gye gali bategayo bomu mu somalia abali mu gavumenti lekemi basasula omusolo n'abakonjo bakikolaka ekyo mukimanyi nti abakonjo bwe baali balwana lw'ensuluulu hmm. buli mukonjo yawanga omusolo lwampaka nga balina olunaku lwabwe nebagenda ku nsozi nebadikiralinga independensi yaabwe kubatoolo museveni si yakuli yekinzeeko ogundi disitulikiti yabakonyi amin yabalwanyisa nebamulema obote naleeta gundi kiyonga yawangula atya kuba baali basembula muhindo owa dp peaceful peace mugundi kakati ate museveni naye nakola ensobi n'abajja ettoolo nebateekawo obwakabaka bwabakonzo omumbere kakati hmm. ate omumbere naye namutemako natekawo obwakabaka bwabamba situationi neddayo kuba tebababuulira ti bwenkusasula sente nekawusiga lwina omusasula if yowawo fulumutoolo andidikiradiwa independence ini kasese olusala withe bamba because the issue is every district must declare a district can declare its traditional leader tikamuswaga we kuki sikamuswaga we rakai hmm. aa era kati baba yambi de bakoja now back district ye kuki yindala ne wafaba na buddu tuli bala we are not the same kandi bude de gama nti kastanna ne kastom siguze akole ebintu nalizi goli mukazi nakajo yes. nono mwala wangu mwala mtu mm. nesingobera no mwami wo nga mwavu ngaekinnyo kyo olinayo ekinnyo kyo kakati ekinnyo kyo kimukunja mm. ewammwe nemufiirwa nga kimukunja buli lwemufiirwa kyekitwala sente buli wemubaya afudde ekinnyo kyo kyekitwala kofini ani abomuko ah, omwavu yabomu ah, ah, ekyo tekimanyi mm. mubaganda tulina omukobwe tuyita omukobikooyi yalaba kubikoyi mukisenge bamuyita muko bikoyi nti official married mm. naye ate eriyo omukoomuko owensonga tikati fe abagagga nga bwotulabakankubulire eh, eh, kakati nze <laughs> omanyi abaganda bebagamba abaganda bagamba nti omuko omwava abe n'amayembe atomera nazaalawe kuba alaba munne yasooka okudduka tosobola kuva nazaalawo mabega omulaba nga anyenya akabina mm-hmm. kakati asooka okulaba mune yasooka okukolaki kake nebabuuza omukadde owaye nga olugoye luliko sere ti ate omuka abadde tantomedde naye omukomo mwavu yatomera kati fabai kati nze nazala wange muteeka mu benzi mulimundi wanu lumamyo ate mu benzi mulimu obukobo obwolo nimbwa obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa omuganda n'omunyankole bajawa obwolo eh. obwolo nimbwa obwolo ni munyibwi obwolo nimbwa naffe abaganda etwagala bwolo hmm. kubanga omuganda ga nti obuko bubeera ku luggi hmm. omuko mm. nga nazala wasula mu boyre kwota mm. alijjaddy abaggulira obukobo musange ku luggi kuba mubumuva ku mirimu gyekiro mm. okukwata ku luggi obuko bubeera ku luggi kagati njagala okubuulira omuko omwavu yamera amayembe omuko omukaga tasula mu lumbe tasula nga wafuddewo omuntu omuko omugagga agula batamiivu bye bamwogerera banange omwenge gwetunya guno gwani gwa mirundi enyama eh, gyetu ya mirundi social distancing and sanitization kakati mwakedi tibisobokamu kakati ate ekizibu ekiriwo nti bano bwe banajja okubijjayo mwakedi bo balaba amagezi ge babitundamu ate owakedi agenda basaba emyezi ekyobulaba nzimbadde mbagamba tinsekerera nnyo omuntu ali mu nyumba y'omuntu n'alowooza nti museveni yatugaana okusasula mm. this bwanja is uh, accumulating if you had the money to pay why didn't you pay kubanga mwenna muli bayala kati ekisicuzi ya coronavirus gyobadde okozesa egenda kuggwawo the money will demand money Eh, eh, ate okukola kujja kubeera affected era ngenda mbabuulira nembagamba nti mulimumu ebintu abantu bano bamafiya byebabagamba nolwokuba our people don't know how things work kati gwe ekintu okitegedde mangu nnyo nti it is not the question of the minister of kampala to determine how the vehicles that are going to come that is not his area or her area is not kawujuzi area that's the duty of the police mwe mugamba namba mukampala twagalamu emotoka nkaaga what if none of the taxi operating vehicles qualify according to the police traffic police aye nekyo bwoba okikola eh. tokyatakinga ku bulwadde kubanga obulwadde gamba ntwabadde tulinaki uh, entegeka ya folede naye bwokyatakinga eh, omuntu atandika okwebuuza kikwatagana bitya kubanga eh. gwe motoka zonna zezikoleye obaeroye nejja nesibanga naye kolowooza nti emotoka ezimaze emyezi ebiri nga zigaŋalamye mumagala ginaki ne working places okuzisumulayo zonna olowooza kyangu omanyi nti emotoka zonna ezisinga obungi ezemera awaka nezibikiramu amagi zijja zitambula hmm. nezitaddayo do you know the percentage of the number eh, number ezo eza takisi ezitajja kudda ng'ogenda ojikirira linga ye w'omusajja gye badde paking enkumi satu satu buli lunaku nga agivuddeko asinga n'agitunda sipeeya ate kati n'ekibalo ekirala kiri bwekiti singa abantu beyongera obungi emirimu gyonna negitandika mu kibuga nga takisi eragiddwa kutwala abantu musanvu the rubidimandi buli lwogamba nti takisi ozisazeeko kitegeeza abantu bajja kufuna ntambula kubanga anti ye yayagala kuleeta baasi baaba omukampala balya sente za baasi era bawulira bubi nnyo pulezidenti bwelwaga nti taxis and buses museveni tafaanana bannamugwanya museveni yamanyi nti ensi eno masi kyenge kyovula basibira bagundi abo kastrike kamu omuntu tomugjako mulimo gwe muleke yakkirize disiwayi nkugamba nti museveni yatunuulidde amanga ga east africa kenya ne tanzania n'agaleka n'alwana n'abantu wawano nga bagamukendeeza obusungu emotoka zitikka bintu byaffe naye olowooza byabadde agamba bakulu banne nga bateesa ti luuku abantu bayinza nokwokya emotoka zaffe traks kubanga batwaka drivers abaveewo naye yasooka n'abaleka mm. ne kenya nekkiriza nti ddala kituufu ewuwe gye wasiba edda n'onyweza no bwe baba nga abononayo bagundi batwaka drivers kabayimirire wali oye museveni ye museveni twaddira situation gikwatiramu kintu ndeva nti bana abomukampala bakawujju balowooza nti meke sua nti kati baasi weziyingirira no baasi ye museveni ebyo tusibyaliko museveni yagala stability let the police oba nanyini motoka emulemu okuzza mu kibuga naye leka kwekwasa museveni nti according to museveni gwekawujugamba twabadde ne pulogulamu yaffe twalio sente za basi twagala basi ziyingire gweyogera bibyo tuyina gundi kakati nze mbagamba nti ddala singa ndi musajja nga nina obwongo mu mutwe nga nze minisa bwa kampala nkola ekintu kimu dionoyo nti mu social distancing which is new in uganda ojja kulaba abantu abayimiridde nga motoka ziyimiridde benjige bakesiige you need order olina okuzimba busedizi busedizi obuli mu kampala bwamulwana kampala ina zibula crossing zimeka wadazitekansodo kakati ezo zonna sente nga mbadde musajja abala mu site kanso nzimba busedizi obutegedde buno ngaobuli consoso squae bwe bwamulwana mulwana yabuzimbawo wayi nentekamu nentebe ente buli ajja kubanga motoka ejja kuyimirira ekugamba enamasuba mugenda mumusanvu no stampedi no stampedi mwemustampedi nga mukesiizi hmm. ekitegeeza buya ugandans dont know this practice of lining ogikola otya omugezi mustekansi aba yalidde edda sente kitaka aba yalidde edda sente naye kitaka bw'atakiyiiye nga nkyogedde abagezi bagenda okukola ekampuni yekugaye nti butuwe batandika okubidinga ate oba oluguudo basalamu lusale okimanyi ekyo nti oluguudo aba speedbot simanyi speedbot abajja wano okuba emiziki batuna oluguudo ne balusalamu kati mulimu bandi greenbot eh, tebagira mu entertainment ne batundira oluguudo ne balusalamu the same road ne balusalamu ne bagaa nti okupakinga ba ne batulekeraka bwafuuka mulimu kakati ojja kusanga ne kampuni baba bibalizoninga mangu site kanso kyeyalikoze okulya sente okuzimba ku buli luguudo lwonna ettaka lyabwe ne batekawo bushedes to ensure that people line while entering the vehicle owa traffic naye ne bamusomesa nti mufasi aid box mulina okubeeramu sanitizer when somebody is disembarking ayingira anaabayes kubanga president yagai mubasomese whois going to teach the other abapolisi abatamanyi nti president museveni tajja kubagamba nti mukirize abembuto bayitewo abakazi abagenda okuzaala nga sation kuload blokseo kuliko abakazi whats the role of these female police gund officers iswensua nti nammwe muli bakazi mwennyini kant you tell a pregnant woman whois about to deliver kakati ekyo mukose e masindi mukiteekeko kuba this is going to stay you need mu bakyala abo aba poliisi mubateekako ne introduction to nansing this is what we should do nti omusajja ayina mukazi we bana oba wagiraba there is a man yankwasa ekisa ate nze mwana wange ndi mugumu nnyo naye ate bwembeera gondi disappointed mbeera bubi nnyo omukazi abakola ekintu ekyo banane gavumenti organizations teri alina magezi wano bakulaga omukazi ku wedding ye very beautiful mutoolo seewuunya nti weekyenjojo very beautiful younger woman married to a man ekyana bakiteekawo nga taata wakyaka abayogera mukazi we yamala ennaku bbiri ngaolubuto lumuluma ng'anoonya kiwandiiko kyaladisi nekimubula nagenda wonna okutuusa kyamani werosuwando yagamba nti mutambule nekyange bati bakubya abakazi abagenda mu ddwaliro ku lod blok ne babakuba emiggo ababodaboda ne babakuba emiggo kant you tell nti president yakitugamba are you robot president museveni ayina amaje e eh, somalia tulina amaje mu ekotoliyo gine tulina amaje mu central african republic tulina amaje mu southern sudan does museveni command the parades everywhere gye bali he interests the field commanders so you will feel the command at these roadblocks. Why can't you ask, uh, eh, uh, eh, listen? You, you understand the local language? You're a woman? Can't you tell a fake pregnancy and a non fake pregnancy? Do you need a directive from the president? kakati nekyo nabyo nze era bubanga bwadda nga nkyali active mu gavumenti awo ka handbook yalibadde yawedde edda babeere naye abapoliisi bonna babeere nazo omanyi nti abapolisi waliwo abadde bakwata negundi ababaloko defense abatasoma abadde bakwata ne pikup onayenda wapi ti pikup bazikiriza sitikaiko wapizikirizibwamuseveni eh, ah, yababulira yabagambako nti buza pikup only when it is transferring kako <laughs> it was left to you lole hey. otunula butunzi nomanyaenoloolesaalunika kakati yetaaga bukugu bwonna kiringa ne purezidenti yakyogera nti omukazi owoolubutokuzaalagwetomulaba ate ne bwaba tagenda kuzaala olina okimanya nti olububa lwa myezi lumuluma lusamba lukolaki kati bwebagamba nti ono walubutgwetokiraba okuba walobakuba bakubeolaba kirabe ekitegeeza we need the police the police the, the female police officers to undertake a course in introduction to nursing ekyo bwekitegeere kubanga tutambulire ku bintu bisatu nti until we get a vaccine even a vaccine eh, sikikulu nnyo two we need sanitation in fact mwekambabuli what people don't know I, th- i don't think that even the president is aware wekimanyi nti abantu kaffe bamwagala nnyo asigalewo abantu bagala kaffe asigalewo mm. wy kafyu abadde ayambye obubbi obba olagawo ekyo okujjako nga nabanasigala ku lodblok bajja kuyiga obubbi hmm. ekyokubiri abasula wano mukampala temulimu residenso nanani residenso ebidongo bivuga ne mubyalo abantu gye basula obanga museveni tayagala noyizi yabano batauts akimanyi nti mubyalo mubyalo bwoteekamu endongo tolaba i didn't know the science studio za ledi ezisinga obungi baziteekamu emifaliso mm. emifaliso girya sawundi if you want endongo in a residential area leetamu ebintu ebirya sawundi nga fe abali ebweru tetuwulira kakati uganda is going to go back to the same noise gyebadde tebamanyidde bajja kulumba ekidongo kyo bakikube endongo zibeeremu clubs zizimbiddwa nga zirya sound naye olaba ekintu kyonna mwe batali ababbi mwe batali tekikwatiddwako in kampala they are being taken by the introduction of buses kuba bali ada sente no if you want to eat money the shades you can have a lot of money in kampala nti kampala buli gundi buli kitundu kyonna ntaddewo kased oyinza nokuteekawo akali mobile nga kaggibwawo olweggulo kubanga bano bajja kubibba bajja kubibba nti kati basimbye ebimuli basimbye mu langi ngaabantu tebaliiwo naye ebimuli byosimbye biri fensed biri fesiti biriwa bajja kuddamu babirinye ojemu kubanga abantu babulijjo bwekibakola gwegende ekatwe wali ekatwe waliwo ebintu bibiri waliwo ettaawo eriyita waggulu nettaabo lya wansi kati bo beeterawo amakuba agaabwe kyova olaba nti haiwe ngaeno entebe express teriiko petro station why you are not supposed to stop era bw'oba ova ekajjansi ngawonyedde gakawujjo negakugwerako mukkubo olina kudda kajansi oba kulagawa kulaga busega ate tokizibwa kulinya bodaboda ekitegeeza abayita ku luguudo olwo olina kufuna full tank this is science kaka twogedde ku education netwogera ku gundi gundi public transport netwogera ku masomero nti if i invested in schools this is when i should know to the guiding factors are going to be social distancing and sanitation sanitation yokka oyinza n'okuddira nga tanka ogiwanise waggulu mwe muli sanitizers nojja nga baana banaaba ne bagenda but the big question how are you going to observe social distancing in dematories and schools and classrooms ekitegeeza you need for expansion or you need to divide the schools into two nti oli ava ku p1 natuka ku p2 nadda ku p4 ono nadda ku pifo nga ngaebizimbe byonna mujja kubyesanga ngaebibiina bisatu bimalawo ebizimbe byonna kakati we must think naye fe tulowooza nti okulowooza kwonna tujja kulekerani tugenda kulekera pulezidenti museveni not ato omanyi pulobulemu yaffe esinga obukulu gyenkugamba banda nti twagenda ne tuddira ebyobufuzi byaffe ntubiyingizaamu katemba entertainment mu byobufuzi ebitaliimu katemba ebitali bya entertainment ebibeera liolism ebitambulya ku kugaidinga abantu you hear professors you hear lawyers you hear educated people dominating the media naye kaagali gosooka olabe nti ensi eno ng'eri mu coronavirus eri mu ki it is when you discuss wound bright white brain white eratanisho bwebadde eno bwebadde eno bwebadde eno bwebadde eno wy ensi mwagiteeka katemba these are not issues these are none issues you are telling us what happened long time ago emakiwa person what are you telling us ebyo tebitukwatako naye because setting the agenda the media erowooza nebitukwatako omwana nsisimanyina kwogera linnya lye onsimanyi wagonda owa people power yasaze eddiro becomes an issue gwe oyo omugula a omugula nti oyo ye ayina valu owa social media social media kyekimuyamba ani amumanyi naye because of the katemba people eh. abantu ababigendamu nze siriiko abakanenule eh. Eh? obeerako naye notamugkakati kyembuuza ayina political value ki is ye chairperson of a district is ye mayor is ye want to take our time yakyuse nava mu people power na those are irrelevant things but because mudidde eggwanga lino nemulizanyiramu katemba ebyo byaba katemba byabwe gundi yavudde mu bandi eno n'alagamu eno ebitukwatako kinza atabigendamu kati tudidde nani issues kubanga mwaddira ti entertainment yayingidde ne mu media entertainment nayingira ne mu politics Inter the only serious people have seen in this country nabagambye ti abantu abategeera situation yeri mu uganda president museveni the mafia group tamale mirundi negunde ne kadaga nawe reasoningiyo many people don't understand the situation bamafia okuva lebaava bempita bamafia pulezidenti yabalaba yabalaba ku mande naddamu n'abalaba ku lwokubiri naye buli lwe bava ewa pulezidenti batuula tuliviu byabagambye ne bannaabwe abataagenze abadde atya ha tasalikako musale abadde atya kati byamasanyaliza tukoze tuti omusajja oyo kakati museveni alabika bagambye mu meetingi yaabwe esimu ziyiza ekisene the president once this man the, he wants him to, to be extended his contract which is expiring to be extended for two years now what can we do when this man kuba badde baagala agendere ne minisita yevyuye mbwe naye amugjeko bonna campus kati watandikewo ekipya mugje woolabe musajja gwe ojja kuddayo embaala ewammwe bakuddemu bakusala embalu kakati bo bakugamba nti omusajja ono bwasigalawo is bad tuba tukubiddwa bwe tubatwala mu kooti bajja kwogera mu kampuni gaffe what do we bakugambye what we should do we must talk to the side director and the dpp emisango agite by the time we musanyuse museveni mubakwate naye kasamu bajja mu bairu ne bavaayo muanti corruption court mukozese dpp emisango agita yuriotink abo babala abasajja abo babala abasajja batuula okuva kumaca ku lwomukaaga baava ku saawa mwenda ogwekiro ngenda okuyingira omanye abampulira nebagakatulinde tumuwulire kati kuwebali bampulira naye sikyabakuba biri binene nyo ebyo okubakuba badduke kubanga baddira munaabwe basooka nebagenda nebagamba nti baleeta gonde kakati babadde kwane babadde ku jama baleeta abaisirairi nebaleeta baki nebaleeta baki kakati nebatandika okuraba ntu yapusi bamugoba mumeeting duka duka duka kirabika gwoyina image ezo omusajja zatokwatewo nebamugoba mumeeting era niriramu nembakwata kati bakkiriza bage ono spy master ebyuma museveni byeyamuwa bagenda nebamugaba bimugyeko omusajja mulalu biki biki biki dismadman biki biki biki ate nga basiru kiba kitegeeza kamunya agudde mu nkoko kati zireekaana why didnt he give them to the security people why didn't he give these machines to, to, to, to semwai oba yiso nabiwa omulalu the so called madman kati amugentleman bwe baboogera so therefore mbagamba nti bali abasajja batuula on a day